hello and welcome friends Tally सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं यहां पर गेटवे ऑफ टैली पर अगर आप रहते हैं तो आपको कोई भी कंपनी फीचर्स की दिखाई नहीं पड़ती है अब पूरा देख लीजिए यहाँ पे कंपनी आपको दिख रहा है डाटा दिख रहा है एक्सचेंज दिख रहा है गोटू दिख रहा है इम्पोर्ट वगैरह सब कुछ दिख रहा है लेकिन कंपनी फीचर्स फिलहाल यहाँ से डिसअपियर है तो अगर आपको कंपनी फीचर्स में जाना है तो आप कैसे जाएंगे यहाँ पर तो आपको कोई कंपनी फीचर्स का बटन ही डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपको केवल कीबोर्ड से एफ इलेवन प्रेस करना है आप आ जाएंगे कंपनी फीचर में ये शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप कंपनी फीचर्स को ओपन कर सकते हैं जीएसटी ऑन करना है जीएसटी ऑन कीजिए वैट ऑन करना है वैट ऑन कर लीजिए एक्साइज ड्यूटी इनेबल करनी है तो वो भी कर सकते हैं सारा काम यहाँ से कर सकते हैं आप इन्वेंट्री की पूरी डिटेल यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं ठीक है कॉल सेंटर इनेबल कर सकते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें आई होप की बात समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग